o'qituvchi borku va o'n ikkita odam o'n ikki kishi o'ninchi oktyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil sholi deganday qilib pastga qarab bosib oynasi ochiladi hurmatli vatandoshlar mana o'zbekiston nomerida toshkentdan primoy moskvaga o'ninchi oktyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil mana reysimiz chiqib ketyapti